А наши елочки. Давай. А Давай. А, это расклеилась. Я ее распутаю. А, потом беру этот скотч. На скотче. Да вот так сделала, смотри. Я беру перепаду. Вот ни раньше, ни позже. Надо стало доставать самодельную игрушку в школу. А где эта елочка-то беленькая наша? А? Толя? Ой, ну-ка покажите, включите свои маленькие елочки-то. А, вот она. Показать. Это... Решила я ее достать. Это моя. Баб, Толь, а где моя маленькая? А, вот ее. Баб, смотри. А, туда хочешь поставить? Ух ты, круто. Нет, давай мою. Ой, вообще круто вместо этого, да? И плюс мою. И две туда поставить, и будет самодельная игрушка. Нет, Толя, у тебя а будет а сверху фонарик. падать. Или давай и такую самодельную. <gasps> А на нее еще сверху надо звездочку или э, сделать шарик какой-нибудь. Ну, мне тебе надо елочку достать, как тебе? Или диску шарик. Давай. Надо ее достать. Я помню, как ты это сделала и засушила это. Засушила и потом это. Ну все, вот так вот. Ой! Время 7 часов утра. Мы достали все игрушки. Елки все раскидали, и теперь побежим бегом в школу. Вот. Так, быстро, кто первый умываться, чай пить. А то время, сейчас Это зазвенит будильник, Толин. Мое яйцо, мое яйцо. А зачем ты оторвал ты его? Это мое яйцо, она должна лежать у меня. Она не будет. Я возьму. Это Толин, это мое. Угу. Снеговик, снеговик, давай разболтай-ка. Радости нет предела. Когда игрушки новогодние достаются с и все прошлогодние вещи вызывают столько восторга у детей. <laughs> Они все забыли у меня, что надо в школу, все тут поразложили, и надо идти. Придете из школы и пойдем это на горнолыжку опять. А потом придем и будем... Не хочу на горнолыжку. Ну, здрасте, а кто чемпионом-то будет? Я что ли? Ну, что-то засунули, теперь она не достается. О, досталось. Видишь? Досталось, называется. Все, тут пало у Толика. Что тут такое у него натолкано? Танк, танк, это, ребята, танк, настоящий танк, Толин, сделанный из теста, лежит под, под папкой с, с призами, подарками и грамотами. ну ладно, давайте все бабушка достала твою елку оттуда, бахнет, и как на нее это упадет. Ты умылся, Толя, уже? Да. Так, а тут Толин кубок. Что он у нас чемпион? Нет, ты у нас кто? Не чемпион, а победитель. Победитель конкурса. А где и грамота-то у тебя? И грамота. Грамота, что он у нас наградился. А, ты украсил? елочку. Где? Вот это-то? Вот. Вот это-то? Да не, некрасивая, надо красивее украсить. Мам. А что-то большая гирлянда не а, ахти горит у нас, ребятки. Что? Большая гирлянда как-то не ахти горит. Да ее там, там, короче, такой путь есть. Ладно, все, бросаем все и уходим отсюда, красиво а уползаем. Потому что в школу уже а, пора. Ну,